A paz a todos. Eu agradeço a Deus por estar mais uma vez aqui para cultuarmos, louvarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler em Jó, capítulo 19, versículo 25. Jó fica antes de Salmos. Jó, livro de Jó. Só um versículo que fala assim, Jó fala assim, porque eu sei que o meu redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Irmãos, existe uma linha aí que é o chamado método histórico crítico que questiona sobre a pessoa de Jó, se realmente Jó foi uma pessoa ou se isso é um personagem. E mas Jó existiu sim. É o homem é tão incrédulo, né? Não consegue entender a, a profundidade de Deus que ele começa a questionar, né? Fazer coisas ali, começa até a mudar muitas coisas. Eu não sei se aqui, já, aqui alguém já ouviu alguém falar que Jó não foi uma pessoa real. Alguém que já ouviu falar isso? Então, quem aqui é não ouviu, um dia pode ouvir. Né? Porque existe uma linha aí de teólogos, como eu já falei, que é o método histórico crítico. Mas vamos então lá. Abra sua, no livro de Gênesis 46, versículo 13, só para refutar essa linha, dizer que diz que Jó é, não foi uma pessoa real. E eu já vou entrar na mensagem e eu não vou tomar muito tempo. Gênesis 46, versículo 3, eu fiz até umas anotações, eu estava em casa estudando esse livro, como Deus falou comigo, gente. Eu queria compartilhar com os irmãos. Gênesis 46, 3. Se alguém achou, pode ler, por favor. Pode ler, por favor. Pois é. Jó foi filho de Sacá, e Sacá era, era filho de Jacó. E lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14 20 também. Então você já sabe que existiu, Jó está aqui, né? Jó já sabe de quem ele era filho. Ezequiel, capítulo 14, versículo 14 20, fala assim. Versículo 14. Começa no versículo 12, 14 e 12, fala assim: Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem. Aí o Senhor fala lá no versículo 14: Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó. O Senhor colocou Jó, né? Quer dizer, comparou Jó, foi Jó, Daniel e Noé. Então, irmão, isso aqui é a prova de que realmente Jó existiu. Mas o livro começa, o livro de Jó, ele começa é, com uma cena que nós conhecemos muito bem, né? É. Começa é, Satanás tendo aquela reunião lá no céu e falando que Jó ele só servia a Deus porque Deus tinha dado riquezas para ele. Jó só servia a Deus porque pelaquilo que Deus podia dar a ele. E então o Senhor falou, né, não toca nele. E houve uma autorização da parte de Deus para que tocasse nele. E a Bíblia diz lá no capítulo 1, e Deus, antes disso, Deus deu é, autorização e Deus deu, Deus deu testemunho de Jó que, que Deus falou? Que Jó era um homem íntegro. O que, que é integridade? Né? Ele era um homem de profunda simplicidade. Ele era um homem que não tinha maldade nele. Ele era íntegro. Ele lidava com integridade. Nós podemos ver até isso lá no capítulo 29 do mesmo livro de Jó. Deus também falou que ele era reto. Ele era uma pessoa correta. E Deus falou que ele também era temente a Deus. Mas ele era um homem temente a Deus, ele reverenciava a Deus, ele tinha temor a Deus. E falava também que ele se desviava do mal, dizer, ele mantinha a distância né, do pecado. Ele procurava ter, viver uma vida de santificação. Mesmo livro de Jó, no capítulo 1, nós vemos que em um único dia, no mesmo dia, Jó perdeu tudo, Jó tinha fazenda, Jó tinha riqueza. Já a Bíblia diz que Jó, naquela, na época, Jó era o homem mais rico dali. Como é que pode? Ele era um homem mais rico, ele era um homem íntegro, ele, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que se desviava do mal, ele era um homem que tinha a sua família, os seus filhos quando se reuniam. Na Bíblia diz que ele fazia um dia de jejum para cada filho. Jó era um sacerdote. Uma coisa que também que me chama a atenção é que a família de os filhos de Jó eles eram unidos. Havia união entre eles. A gente vê por aí uma família até com dois filhos só. Essa semana mesmo eu soube de uma família e família até de crente. Tem dois filhos, dois filhos não se dão. Isso a gente vê, isso é comum, né? como entre aspas, né? O irmão não se dá. Agora a família de, de, dele, de Jó, ela era unida. Os irmãos se davam. Tanto é que eles se reuniam, né? As irmãs, os irmãos, todos eles se reuniam. E aí chega um dia que Jó perde tudo. Só chega a notícia ruim. Jó perdeu. E daqui a pouco chega também a notícia de que os filhos de Jó morreram. E um dia só, Jó ficou pobre Jó perdeu tudo, tudo, tudo, tudo completamente. Mas ele não amaldiçoou o Senhor Jesus. Ele falou: Nu eu nasci, nu eu vou voltar ao pó. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, às vezes nós não aceitamos e nem entendemos. Mas se foi Deus que abriu aquela porta, então a porta não vai se fechar. Se foi Deus que deu isso, então eu não vou perder isso. Tem coisas, irmãos, que nós não entendemos. Jó, ele não entendeu o porquê que ele perdeu aquilo tudo. Não tem citação aqui na Bíblia. Nosso pastor chegou, glória. <laughs> Vamos dar um glória a Deus? Eu, pastor. Irmãos, Jó não entendeu muitas coisas nós perdemos e não entendemos. Mas o bonito disso tudo, a lição disso tudo, é que ele em momento nenhum ele amaldiçoou Deus. E nós vamos, quando nós vamos lá pelo pro capítulo 2, nós vemos quando ele estava no ápice do seu sofrimento, ele estava no auge do seu sofrimento, quando ele necessitava de uma palavra de conforto da sua esposa, quando ele necessitava de apoio de sua esposa, ela chega para ele e fala: Olha, maldição esse teu Deus e morre. Irmãos, eu vejo aqui duas coisas. Primeiro, eu vejo porque ela estava vendo aquele sofrimento dele. Ela se sentiu impotente ah, de fazer o quê? A única coisa é você morrer. Então faz o seguinte, então você amaldiçoa logo teu Deus, né? Porque você foi íntegro, você se desviou do mal, você fazia sacrifícios para o teu filho, você servia a Deus, hoje você vinha para a igreja, você cantava, você pregava, você orava, enfermos eram curados através de você, você pregava e Deus se manifestava, pessoas eram libertas, e agora? E agora? está no banco. Então, para que mais viver? Amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. O que, que Jó fala? Chame ela de insensata, porque o louco aqui é insensata. Vocês não veem que Deus foi Deus que nos deu? E você não vê que foi também Ele que tirou da gente? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Irmãos, eu não sei a palavra que Deus trouxe ao meu coração está servindo, irmão, para nós aqui nesta noite. Mas aí, irmãos, vem os amigos de Jó. Os amigos de Jó, no próprio capítulo 2, a partir do versículo 12. Os amigos, de, ouvindo, pois, três amigos dele, do mal que sobreviera sobre ele, chegaram cada um dos seus lugares diferentes, vieram de longe Vieram de longe, não entenderam nada. E quando viram a situação de Jó, eles rasgaram o seu manto, quer dizer, sinal de luto. Lançaram pó ar ah, sobre a cabeça, luto também. Sentaram-se com Jó na terra sete dias e sete noites, e nem, nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor de Jó era muito grande. Eles viram aquilo e não conseguiram falar nada. Aí, como diz a missionária que estava aqui, a palavra mata, mas a palavra também levanta. Aí começaram a jogar sobre Jó palavras que matavam. Começaram a acusar Jó, de, ele perdeu tudo porque ele era estava em pecado. Até os filhos deles morreram também porque ele foi, ele foi culpado da morte dos filhos. E vocês veem só, ele perdeu tudo, glorificou o nome do Senhor. A mulher mandou que ele amaldiçoasse a Deus, ele glorificou o nome do Senhor. Ele teve lepra, ficou ruim, glorificou o nome do Senhor. Mas quando vieram os amigos, ele também não amaldiçoou a Deus, mas aí ele começou a questionar Deus. Está aqui na Bíblia, está aqui, eu estou resumindo, porque senão vamos ter que até meia-noite. Olha o perigo de uma palavra, o perigo daquilo que abrimos a boca para falarmos com alguém. Irmãos, se você não está sendo usado por Deus, se você. Às vezes, senhoras, que é melhor ficarmos quietos do que abrir a nossa boca para falar alguma coisa, que só vai estragar. Então, fica quieto. Espera o momento de Deus para falar. Jó começa a questionar Deus. No decorrer do livro, nós vemos que Jó ele fez 19 perguntas a Deus. E ele fez 34 queixas. E sabe o que, que Deus respondeu para Jó? O silêncio. Coisa pior do que isso, você perguntar a Deus, a pessoa às vezes está passando por uma situação perguntar a Deus o porquê e venho à igreja e Deus não fala. Gente, como o silêncio dói, não é? O silêncio de uma pessoa que está do nosso lado dói. Imagina de Deus, né? Como o silêncio de Deus dói. Mas aí, irmãos, quando nós vamos mais à frente, nós vemos que quando Jó reconheceu a soberania de Deus que é o capítulo 19, o capítulo que nós lemos, versículo 20, quando ele falou: Eu sei que o meu redentor vive. E meio a é esse sofrimento todo que eu estou passando, e meio a essas acusações, e meio a essas afrontas dos meus amigos, e meio a essas calúnias que eu estou sofrendo, eu sei que o meu redentor vive. Irmãos e irmãs, nós sabemos, você sabe que o teu Redentor vive e é por isso que você veio hoje aqui, está aqui nesse lugar. Eu sei que o meu Redentor vive, é por isso que eu também estou aqui nessa noite para cultuar o nome dele. Eu sei que o meu Redentor vive e por certo ele se levantará a meu favor. Ele vai se levantar a teu favor. Está chorando, o teu Redentor vive e ele vai se levantar a teu favor. Está sendo caluniado, caluniada, o teu Redentor vive e ele vai se levantar a teu favor. As portas estão fechadas, você perdeu aquilo que você tinha, você perdeu o teu emprego, você perdeu o teu negócio, você perdeu a tua família, você perdeu perdeu alguém que você amava, você seu é redentor vive e ele vai se levantar a teu favor, ele vai enxugar do teu rosto essas lágrimas, ele vai enviar um bálsamo sobre a sua vida, ele vai curar suas feridas, ele vai te dar um novo, fazer um novo recomeço na sua vida. Você sabe, o seu redentor vive, o nosso redentor vive, aleluia! Eu já estou terminando. Aí quando Jó reconhece, quando ele afirma que o redentor dele vive, aí Deus quebra o silêncio. Mas Deus não quebrou o silêncio respondendo a ele as 19 perguntas e nem as 34 queixas, não. Deus respondeu a Jó, Deus quebrou o silêncio com 70 perguntas retóricas, ou melhor, ou seja, se perguntando, fazendo as 70 perguntas que não tinham respostas. Aí quando vamos lá para o capítulo 42, que é o final, no versículo primeiro, depois disso tudo, é muita prova, né, gente? Lá aí o Jó fala assim: Bem sei, Senhor, que tudo tu podes. Deus, aleluia. Eu sei que o meu redentor vive e vai se levantar a meu favor. Mas eu sei, Senhor, que tudo tu podes. Aleluia. E quando Jó fala, eu sei que tudo, que tudo tu podes, aí Deus começa a mudar o quadro de Jó. Deus começa a mudar o quadro. Deus, Jó começa a orar pelos seus amigos. Imagino eu, irmãos, que Jó devia estar poucos ressentimentos, porque afinal de contas, eles ao invés de lançarem palavras, eles lançaram palavras de acusação sobre ele. Já era uma pessoa um ser humano como eu e você, alguma, devia ter ficado com alguma coisa lá dentro. Aí quando ele começa a orar pelos amigos, aí Deus começa a fazer tudo de novo. Deus começa a multiplicar tudo aquilo que ele tinha perdido. E Deus ainda manda aí os amigos dele, ainda, olha, faça sacrifício, vai lá, leva até Jó, e leva dinheiro também para ele. E os amigos obedeceram a Deus. Irmãos, aquele que tem te caluniado, o Senhor vai exaltar você, o próprio Deus vai dar testemunho de você, assim como Deus fez com Jó. O próprio Deus foi lá nos amigos de Jó e deu testemunho e exaltou Jó entre os amigos dele. É o que Deus vai fazer e está fazendo aqui nessa noite nas nossas vidas. Então, irmãos, eu termino agora só cantando uma metade só. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar.